una baldracca, per una botte, per due botte, per una villa, per un posto fisso. Perderti, che perdermi. Perdermi negli stessi errori. L'avrei mai detto. volta che l'ho pensato, lo penso, sto stretto, ma non lo faccio mai. Come il sesso, che non facciamo per giusta ragione, la regione. Dall'intelletto al letto è presto fatto. Ti presterà i per mandarti a quel paese. C'è un'agenzia di viaggi di nome Non Prese, controcorrente, zero spese, per esempio, se hai un amico neozelandese. Con scalo per arrivare. Invece loro no. No, prese per il culo. Ti danno il biglietto. E poi te lassano oscuro. lasciano al buio, che abbraccia tese non ci arriverai all'amico neozelandese, non lo abbraccerai, non lo toccherai, neanche lo vedrai e non sentirai nulla, come fosse reset, robato. mai più ritrovarsi, neanche nei sogni, né nella fase faseremma, né nella romma dei ricordi. Ci dimentichiamo e dimentico di te quando parti, quando vai, ma se torni... Vestiti da Sandra Che mi ecciderò con un porno. disco. Discorso chiuso. Sono pronto. Prima che tu dica. Canto. you non proprio.